Добрый день, меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на курсах по изучению английского языка. Перед вами таблица, по которой мы будем работать. Нам необходимо научиться отрабатывать и хорошо ориентироваться – в будущем, настоящем и прошедшем времени. Вот посмотрите внимательно. Первая горизонтальная строка – это будущее время. Вторая строка – это настоящее время. И самая нижняя горизонтальная строка – это прошедшее время. Если смотреть на вертикальные колонки, то это будут вопросительные предложения – Первая вертикальная колонка, вторая утвердительное предложение и третья колонка отрицательное предложение. Что необходимо сказать кратко о вопросительных предложениях? Они могут задаваться и в будущем времени, они могут задаваться вопросительные предложения и в настоящее время, в настоящем времени, они могут задаваться и в прошедшем времени. Также утвердительные предложения могут задаваться в будущем, настоящем и прошедшем времени. Отрицательные – в будущем, настоящем и прошедшем времени. Вопросительные предложения в будущем времени формируются при помощи элемента will, который ставится всегда на первое место. Потом идет местоимение – а третьим идет глагол. В настоящем времени все вопросительные предложения формируются при помощи частицы do и does. Потом идет местоимение, а дальше идет глагол. И третье, значит, вопросительное предложение – это вопросительное предложение прошедшего времени. Для этих предложений вопросителей прошедшего времени простых используется Частица did, она тоже ставится в начале предложения, потом идет местоимение и глагол. Как услышали will, значит это вопросительное предложение будущего времени. Как услышали do и does на первом месте, даже и других слов не услышали или слабо услышали, знайте, это настоящее время. И когда вы услышали did, это значит, что вопрос, в вопросе говорилось о прошедшем времени любил, там он читал, или она ходила, или она покупала в этом смысле. Если посмотреть на отрицательные предложения в будущем времени, они формируются при помощи того же элемента will, но обязательно с отрицанием not. В настоящем времени отрицательное предложение также формируется при помощи частицы do, does вместе с отрицанием нот. И в прошедшем времени те же, та же частица did, которая в вопросительном предложении участвует, она принимает участие вместе с отрицанием нот в отрицательных предложениях прошедшего времени. На сегодняшнем занятии мы будем отрабатывать с вами вопросительные предложения настоящего времени будущего времени и прошедшего времени. Дорогие друзья, мы сейчас будем отрабатывать простые вопросительные предложения в будущем времени. Вот, например, есть такой глагол «пить» – «to drink», «to drink», «to drink». Как сказать в будущем времени? Будет она пить? Будет она пить? На первое место всегда ставим элемент will, потом местоимение, а потом глагол. Что у нас получится? Will she drink? Будет она пить? Will she drink? глагол drink в вопросительных простых предложениях нигде не будет меняться. Почему и так легко английский учить? Will she drink? К второму переходим. Будет он пить? Ну, так же самое. На первом месте элемент will, потом местоимение он, а потом глагол drink. Will he drink? Will he drink? Будет ли он пить? Will he drink? Глагол не меняется. Основной. Как был drink, так остался. Третье предложение. Будем мы пить? Будем мы пить? Можно и сказать, а мы будем пить, не имеет значения. Но будем начинать с will, чтобы вам легче запомнить, так как will переводится будем в будущем времени. Это элемент. Итак, будем мы пить? Will we drink? Will we drink? We, we. Will we drink? Будем ли мы пить? Четвертое предложение. Будут они пить? Will they drink? Will they drink? Пятое предложение. Будешь ты пить? Или ты будешь пить? Какое время? Будущее, конечно. Вопросительный. Will you drink? Will you drink? Шестое предложение. Будете вы пить? То же самое будет. Will you drink? Ты, вы не имеет значения в английском. Will you drink? Буду я пить? Will I drink? Will I drink? Катя будет пить? Вопросительное предложение. Вопросительное. Будущего времени. Будущего. Will cat drink? Will cat drink? Девятое предложение. Собака будет пить? Will dog drink? Will dog drink? бабушка и дедушка будут пить? Хоть тут на первом месте стоит бабушка и дедушка, все равно элемент will ставится на первое место. Глагол пить не меняется. Will grandfather and grandmother drink? Will grandmother and grandfather drink? Одиннадцатое предложение. Дядя будет пить чай? Какое предложение? Будущее, вопросительное. Значит, на первом месте элемент will. Will uncle drink tea? Will uncle drink tea? Двенадцатое предложение. Тетя будет пить сок? первом месте разбудущее предложение и вопросительное will. Итак, тетя будет пить сок Will aunt drink juice? Will aunt drink juice? Он будет пить водку? тринадцатое предложение. будущее время, вопросительное. На первом месте элемент will, drink не будет меняться в вопросительных предложениях, он нигде не меняется. Глагол. Итак, Will he drink vodka? Will he drink vodka? Will he drink vodka? 14 предложение. Гости будут пить спрайт? Ну, гость переводится гост или визита. На первом месте элемент will, потом гости, потом drink, потом Sprite. Will visitors drink dry, Sprite. Will visit a drink Sprite? Will visit a drink Sprite? Пятнадцатое предложение. Цветок будет пить воду? На первом месте раз будущее время вопросительный элемент will. Will flower drink water? Will flower drink water? Water. Water. Вода. Will flower drink water? Шестнадцатое предложение. Мы будем пить вино? На первое место элемент will, потому что будущее время и вопросительное. Will we drink wine? Will we drink wine? Will we drink wine? 17 предложение. Растение будет пить воду? Растение будет пить воду? Вопросительное, будущее, элемент will. Will plant drink water? Will plant drink water? Will plant drink water? 18 предложение. Друг будет пить чай? Или будет друг пить чай? Не имеет значения. На первом месте все равно надо элемент will ставить. Друг friend. Will friend drink tea? Will friend drink tea? Will friend drink tea, tea, чай. Кот будет пить молоко? Кот cat. Молоко milk. Вопросительное будущее. На первом месте элемент will. Will cat drink milk? Will cat drink milk? Заметьте, что глагол основной «пить» нигде не поменялся. В вопросительных предложениях глаголы основные не меняются. Лиса будет пить воду? Лиса Фокс. Будущее вопросительный. Will Fox drink water? Will Fox drink water? Will Fox drink water? Отлично. 21 предложение. Я буду пить водку? Вопросительное. Будущее. На первом месте элемент will. Основной глагол не меняется. Will I drink водка? Will I drink водка? Will I drink водка? Наше занятие подходит, дорогие друзья, к концу. И вот э, <laughs> мы <laughs> заканчиваем как раз на таком предложении буду ли я пить водку. Я думаю, что на следующих занятиях мы не только будем хорошо изучать и пить что-то, но будем похмеляться вам, с вами другими очень хорошими и такими стройными конструкциями, которые используются подлинском языке. Я абсолютно уверен в том, что вы э, все эти преграды в вопросительных, утвердительных и отрицательных э, предложениях в настоящем, прошедшем, будущем времени преодолеете. Абсолютно уверен. Мы добьемся успеха. Подписывайтесь на мой канал. Кликуйте, кто хочет. Кто хочет, не кликуйте. Это ваше дело. Всего вам доброго и до встречи на следующем нашем уроке. Всего доброго. Пока. Уважаемые друзья, я попил чайку, и мы продолжаем наши э, вопросительные предложения простые в настоящем времени. Мы с вами говорили о будущем времени, и хотел бы повторить, что там используется в будущем времени элемент will, и основной глагол, он не меняется. Так отличаются э, все вопросы в будущем времени. Сейчас мы те же вопросы отработаем в настоящем времени. Кратенько скажу, что в настоящем времени для того, чтобы задать вопрос, используются частицы do и does. Do и does. Вот мы будем сейчас использовать такие глаголы, как начинать, to begin, плавать, to swim и резать тукат. Тукат. Эти глаголы неправильные. Потом мы о них будем еще говорить. Я специально их привожу, чтобы нам легче было с ними потом работать. У вас будет постоянно улучшаться словарный запас, и все будет хорошо. Итак, первое предложение. Как задать вопрос в настоящем простом времени. Давайте начнем с первого. Значит, на первое место ставится элемент. Если местоимение идет он, она или имя человека, Коля, Ваня. Вот, ну, если все, кто отвечает на он и она, то в настоящем времени надо принимать, э, ставить частицу даст на первое место. А если остальные местоимения «ты», значит «вы», «я», «мы», «они» используется частица do. Глагол, так же как в вопросительных время, времени, вопросительных значит, предложениях будущего времени, здесь тоже не меняется, что хорошо. Вот как хорошо. Это, не знаете, не, не русский э, язык, когда англичанину приходится. Я кушал, я не буду кушать, оно кушало, мы кушали, мы не будем кушать. Он не ел, он будет есть. Мама родная, столько окончаний для англичан русский все равно, что для нас китайский. Итак, первое предложение. Она начинает кушать? Время какое? Настоящее. Вопросительно? Вопросительно. Значит, если местоимение «она», надо э, сперва поставить частицу «does». Does she begin eat? Does she begin eat? Does she begin eat? Она начинает кушать? Does she begin eat? Does she begin eat? Следующее предложение. Коля начинает читать. Название Коля, он, значит, тоже does будем использовать. Does Nick begin read? Does Nick begin read? Does Nick begin read? Третье предложение. Он начинает плакать? Время какое? Настоящее. Не будущее же. Если бы мы говорили, он будет плакать, значит будущее. А раз он начинает плакать, значит это настоящее время. Поскольку э, местоимение он, значит ставим does. Does he begin э, cry. Does he begin cry? Does he begin cry? Cry – плакать. Директор начинает управлять? Директор кто? Он? Он. Значит, это э, мы используем такую частицу, как does. Does director begin manage? Does director begin manage? Does director begin manage? Does director begin manage? Manage – управлять. Кот начинает прыгать. Кот. Кто? Он. Чтобы было вопросительное предложение, значит надо, если код он, поставить does. Does cat begin jump? break jump. does Cat begin jump. does Cat begin jump. Глагол основной начинать не меняется. Он как был в такой форме, к нему ничего не прибавляется. Замечайте это. Оно начинает падать. Ну, может быть, дерево. Значит, местоимение he, she, оно, это все значит, э, э, они употребляются с частицей does для вопросительных предложений. Does it begin fall? Fall – это падать. Does it begin fall? Does it begin fall? Следующее, седьмое упражнение. Петя начинает забывать? Петя кто? Он, значит, does. Does Pete begin forget? Does Pete begin forget? Forget неправильный глагол. У него три формы. Forget, forgot, forgotten. Does Pete begin forget? Does Pete begin forget? Он начинает свою речь. Какое предложение? Вопросительное. Время какое? Настоящее. Значит, местоимение он, значит does. Does he begin his speech? Он he, а его принадлежность какая-то. His. Does he begin his speech? does he begin his speech? Кот ест свежую рыбу. Кот ест свежую рыбу. Свежая fresh рыба fish. Кот кто? Он, значит does. Does cat eat fresh fish? Does cat eat fresh fish. Does cat eat fresh fish? Они начинают кушать. Какое время? Настоящее, не прошедшее же, что они кушали. Или начинали кушать. Или они будут кушать. Они начинают кушать настоящее. Они. Не он, Заметьте, если он, она, оно, или Коля, или Вася, или директор, кто он? А здесь множественное число, они. Здесь уже не пойдет на первое место элемент дал, das, частица вернее das. Здесь идет, если местоимение я, ты, мы, вы, они, это все идет с частицей do, А он, она, оно, там Коля, Ваня, директор, кот. Кто? Это он. Собака, он, значит там даст. А если я, мы, ты, вы, они, если такие местоимения. Или, допустим, деревья, это множественное число. Деревья, они. А если дерево, значит оно. Карандаш, он там может быть does использоваться. А если карандаши, множественное число, do. Ну, сейчас мы отработаем это, ничего страшного. Они начинают кушать? Какое время? Настоящее, вопросительное. Раз множественное число, значит, ставим частицу do. Do they begin eat? Они начинают кушать? Do they begin eat? Мы плаваем на речке. Множественное число. We. Мы. We swim in the river. Do we, извините, do we swim in the river? Do we swim in the river? Мы начинаем плавать на речке. Мы, вернее, мы плаваем на речке. Do we swim in the river? Двенадцатое предложение. Ты плаваешь брасом. Настоящее время – настоящее. Вопросительное – вопросительное. Что нужно, если ты? Если ты, вы, я, мы, они, на первое место ставится частица «do». Do you swim, brass? Do you swim, brass? Ты плаваешь брасом? Do you swim, brass? Вот заметьте, там директор, мы говорили does begin manage. А если директора, вот здесь будет у нас предложение, уже не будет начинаться с does вопросительное предложение. Директора начинает пить. Do directors begin drink? Do directors begin drink? Вы режете свое масло? Ты, вы, я, мы, они. Значит, начинать надо вопросительное предложение в настоящем времени с частицы do. Do you cut your butter? Вы режете ваше масло или свое масло? Do you cut your butter? Масло butter. Они плавают? 15 предложение. Если бы он, мы бы говорили das he swim. А раз они, много, множественно, ну, значит do. Do they swim? Они плавают. Do they swim? 16 предложение. Они начинают говорить? Множественное число. Значит, частица do. Do they begin speak? Do they begin speak? They – они, кончик языка между зубами. Do they begin speak? Они режут наш хлеб? Предложение вопросительное в настоящее время. Do they cut our bread? Do they cut our bread? Режут, резать, cut. Неправильный глагол, все формы одинаковые у него. Cut, cut, cut. Do they cut our bread? Хлеб, bread. Bread. Д в конце. Язык к небу, к зубам туда. Bread. Do they cut our bread. 18 предложение. Я режу свежие яблоко. Вопросительное предложение, настоящее времени. Значит, я, частица будет do. Do I cut fresh apple? Do I cut fresh apple? Яблоко apple. Свежее, fresh. Резать, мы уже говорили, to cut. Do I cut fresh apple? 19. Студенты начинают резать? Студент, если бы студент был бы does, начиналось бы вопросительное предложение в настоящее время. Раз студенты множество, значит с частицей do. Do students begin cut? Do students begin cut? Do students begin cut? Заметьте, глаголы основные начинать, резать, плавать не меняются. Вот как хорошо. Коты едят свежую рыбу. Коты. Был бы кот, было бы даст. Раз коты, значит ду. Do cat eat fresh fish? Do cat eat fresh fish? Выводы. Вопросы в настоящем времени начинаются с частицы «ду» или «дас». «Ду» – это когда идет местоимение «он», «она», «оно», «Коля», «Ваня», «кот», «собака», «Петя», там, «директор». Это будет «дас». Если директора, коты, если не он, а они, мы, то есть вы, ты – я, деревья, когда множественное число, это все вопросительные все предложения, которые и употребляются только с частицей do. Еще раз напоминаю, частица does идет в вопросительных предложениях настоящего времени, когда есть он, она, оно. А частица do, когда я, мы, ты, вы, они. И еще одно правило. Основные глаголы в настоящем времени не меняются, так же, как и мы проходили в будущем времени. В вопросительных предложениях основные глаголы не меняются. Дорогие друзья, мы отработали с вами все вопросы в будущем времени. И хочу напомнить, что они начинались с элемента will – мы отработали все вопросительные предложения настоящего времени. Они начинались с использованием частиц do и does. И сейчас мы отработаем простые вопросительные предложения в прошедшем времени. В прошедшем времени для того, чтобы задать вопрос, нужно использовать, как и в остальных, в настоящем времени will, вернее в будущем времени will, в настоящем времени do и does в прошедшем времени используется частица did. Только не did, как украинцы говорят мягко, а did. Частица, частица did. Итак, начнем э, с первого предложения. Э, оно прошедшее и вопросительное. Он читал эту книгу? Значит, на первое место ставим элемент did – потом ставим местоимение, потом ставим глагол, потом ставим дополнение, там, которые будут идти в предложениях, если они есть. Итак, он читал эту книгу? Did he read this book? Did he read this book? Он читал эту книгу? Did he read this book? Второе предложение. Она говорила об этом фильме. Какое время? Прошедшее. Бил нельзя, дудаз нельзя, потому что прошедшее. И неважно, он, она, оно, они. Здесь все равно на первом месте будет элемент did, did, did, did. Фильм может быть фильм, а может быть видео, а может быть и move. Итак, на первом месте элемент will. Did she speak about this film? Did she speak about this film? Did she speak about this film? Тетя плавала на речке? Третье предложение. Прошедшее, прошедшее. Вопросительное, вопросительное. Что на первом месте ставим? Частицу не. Вот и все. Did aunt swim in the river? Did aunt swim in the river? Did aunt swim the river? Четвертое предложение. Коля резал их бумагу? Заметьте, их бумага Пепе. Вопросительное продолжение прошедшего времени начинает число с элемента did. Did Nick cut their paper? Did Nick cut their paper? Не, не, не путайте. Them – это я, допустим, вижу их, them, их, ну, этих людей – Колю, там, Ваню, Петю. А если «зейер» – это принадлежность. Коля резал их бумагу. Не «зем», а «зейер» – это принадлежность. Чью бумагу Коля резал? Принадлежность, поэтому «зейер». Итак, did Nick cut зейер пепе». Пятое предложение. Мы читали свежую газету? Прошедшие, прошедшие, вопросительные, вопросительные. Значит, на первое место элемент did. Did we, we read fresh newspapers? Did we read fresh newspaper? Газета newspaper. Did we read fresh newspaper? Они смотрели телевизор? Если бы они смотрят телевизор, мы спрашивали, мы бы сказали do they. А поскольку они смотрели, значит это прошедшее. Они смотрели телевизор? Did they watch TV? Did they watch TV? Хотел еще раз напомнить. Они, they, they, кончик языка между зубами – Did – твердое «и». Did they watch TV? Седьмое предложение. Ты видел наш фильм? Какое время? Прошедшее. Вопросительное. С чего начинаем? Конечно, с did. Did you see our film? Did you see our move? Не имеет значения. Did you see our video? Восьмое предложение. Имеет значение. Вы бегали по тропинке? Какое время? Прошедшее, вопросительное. Что нужно? Конечно. На первое место элемент did. Did you run in the past? Did you run in the past? Почем-то in the Did you run in the past? Они ходили в школу? Прошедший, прошедший, вопросительно, вопросительно. Значит, did. Did they go to school? Did they go to school? To указывает направление к чему-то. Это надо запомнить. Did they go to school? Гость гулял в лесу. Гость гулял в лесу. Прошедшее, прошедшее, вопросительно. Гулять – to walk. Не работать – to work. А to walk – гулять или ходить пешком. Прошедшее – значит did, caused, walk, to bridge – to bridge к мосту. Направление указывает, значит to. Did goes walk to bridge. To bridge мост. К это to. Did goes walk to bridge. Папа ездил автобусом? Ездил, можно и говорить go, если говорится автобусом все равно, что ходил, что ездил, потому что сказано автобусом. Папа ездил, прощающий автобусом. Значит, вопросительно прошедший день. Did father go by bus? By – это чем ездил? Автобусом bus. Did father go by bus? Did father go by bus? Школьник школьник пел песню. Школьник пел песню, прошедшее вопросительно. Все начинаем. Конечно, с, элемент, с частицы did. Did school boy Did school boy sing song? Song – песня. Пел – sing. Did school boy sing song? Did schoolboy sing song? Sing пел song песню. Четырнадцатое предложение. Брат мыл свои руки и лицо. Прошедшее, прошедшее, вопросительное. Did. Did brother wash his hands and face. Did brother wash his hands and fresh? 15. У меня тут ошибка. Родили, <laughs> я написал. Родители ели свой суп? Вообще родили. Только сейчас заметим. Прошедшие, прошедшие, вопросительные. Did parents eat their soup? Did parents eat their soap? Did parents eat their soap? Their, потому что чей? Их. Их или свой. Did parents eat their soap soup. Ты катался верхом на коне? Ну, верхом на коне это можно и райд кататься верхом на коне, а можно и по-другому Вот слово конь. Он хозбек, он хозбек на коне, не имеет значения. Прощачее, вопросительнее. Did you ride on horse? Did you ride on horse? Did you ride on horse? Ты спал на кровати или диване? Прошедшее, прошедшее, вопросительные. Did you sleep in the bed or sofa? Did you sleep in the bed or sofa? Твой папа плавал на речке? Прошедшие? Прошедшие. Значит, did. Did your father swim in the river? Did your father swim on the river? In the river, извините. Did your father swim in the river? 19. Моя сестра, сестра отвечала на его вопросы? Вопросительные, прошедшие значит did. Did my sister answer on your on his question? Did my sister answer on his question? Двадцатое. Она стояла у окна, прошедшая, вопросительная. Значит, did. she stand? Did she stand at window? Did she stand at window? 21. Сосед сидел на диване? Значит, с did прошедший вопросительный. neighborhood. Sit in the sofa. Did neighborhood sit on the sofa? 22. Кот дремал в кресле? Значит, тоже элемент did, потому что вопросительное предложение в прошедшем времени. Did cat sleep in the chair? In the armchair, можно так сказать. Did cat sleep in the armchair? 23. who sleep in my little bed? Did who sleep in my little bed? Did who sleep in my little bed? Кроватка little bed. Кровать bed. 24. Дети падали на льду. Прошедшие вопросительные. Падать фол. Лед айс. Did children fall in the ice? Did children fall in the ice? Краткие выводы простых вопросительных предложениях прошедшего времени используется частица did. Она ставится всегда на первом месте. Все глаголы не меняются. То есть в вопросительных предложениях, в отрицательных предложениях вы тоже потом увидите глаголы и в настоящем времени, основные, и э, в прошедшем времени, и в будущем времени не меняются только на первое место ставятся частицы до и das в настоящем времени в вопросительных предложениях, в будущем времени элемент will ставится на первое место, и в прошедшем времени частица did ставится на первое место. Дорогие друзья, мы закончили наш первый урок полностью. Я вам желаю успехов. Я думаю, мы все преодолеем. Убежден в этом. Подписывайтесь на мой канал, кто желает, тоже не желает, не надо, но я думаю, что мы отработаем все и все будет хорошо и нормально. Подписывайтесь. Желаю успеха. С вами был Петр Горбатюк.